Hello，大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来我们要来看的是隔周三月十一号到三月十七号重要的日课吉凶以及生肖运势。好，接下来我们来看一下隔周呢重要的日课哪些是需要留意的，哪些可用，哪些需要避开。首先礼拜一它是一个非常适合的祈福吉日，在当天如果我们有要做开光动土。 动土挂招牌匾额的部分，甚至上梁开市定盟安床嫁娶都是非常合宜的哦。那如果说家中有先人离开了，那要在这一天呢做火化、静塔安葬，也是一个非常棒的日子。再来礼拜二，它是一个适合修造动土的日子。那在这一天呢，如果说呢，我们有真的要去做室内的。 格局的一个变化，因为它还是有一个小小的蛋书，它缝到了当月份的一个小号，所以老师会建议，如果你要动的的方位呢，尽可能是吉的方位，这样子的话呢，对你的运势的影响呢就不会有太大的问题。如果你刚好呢动到的是我们室内风水格局的下方的话，那可能也会对应的人事物会有所影响，所以这个部分呢要特别留意一下哦。 再来，我们来看一下礼拜三的部分。礼拜三逢到的是我们月破大号的日子，任何的事情在这一天呢，提醒你一定要急事少取。所以礼拜三 out。再来，我们来看一下礼拜四。礼拜四这一天是一个误猜造的日子，所以一样呢，急事少取。如果真的有什么事情，必须要在礼拜四做签签盟啊，或是做决定的。 那礼拜四可用的时辰呢，会是我们的下午的三点到五点的这个时候，也就是我们的申时。好，接下来我们来看一下礼拜五。礼拜五的话，它是一个谋事大吉的好日子，也就是如果我们有需要起机定赏、婚姻定盟、出行开市，都非常适合在这一天做执行。来，接下来我们来看一下礼拜六。 礼拜六呢，是我们讲的诸神朝天的日子。什么是诸神朝天？诸神朝天呢，就像有领了神职的神明们，他们也会在这一天呢，上达天庭去回报他们在地面上呢所看、所听、所闻。那也会呢，把他们呢，上司神也会把他们在人间呢记录的罪过，跟我们所做的好跟坏的事情呢，也会一一的禀报上去做。 存档跟归纳，所以基本上呢，在这一天的话，老师会建议就是说，嗯，这一天我们尽量呢也是及时烧去。再来，如果说你有想要做祈福啊，或者是拜拜的话呢，那这一天呢也尽量就是不要了，因为我们都希望呢，我们去庙宇就祈求的时候呢，是逢到主神是在位置上，而不是我们讲的就是代代理的那个神明这样子。 好，再来我们来看一下礼拜天的部分。礼拜天呢，它逢到的是大偷休日。那其实礼拜六这一天也是有逢到大大偷休日。也就是说，如果你真的有要做什么装潢的话呢，你是不用看任何的时辰的，你都是可以直接去做做装潢、做动土的这个动作。好，接下来我们来看一下，在三月十一号到三月十七号我们当周的财运王是谁哦。 来来来，我们来看一下第三名是谁？第三名是我们属兔的朋友喽。好，属兔的朋友，你在这一周呢运势是啊是蛮旺的，那财运呢也是蛮强强棍的。再来，第二名会是落在谁谁家呢？第二名是我们属老鼠的朋友哦，就像什么田鼠一样，你呢可能就是很多的很多的那个机会会找上门，甚至就是。 我所谓的机会，是指的是赚钱的机会，又或者是说，诶，可能在这个时候，你发现你的绩效比别人好，然后你的你在月底呢，就可以预期得到，就是你可以拿比人家多一些的奖金之类的，哦，或者业绩呢特别的好。再来，我们来看一下第一名，哇，第一名就是我们的属鸡的朋友喽，属鸡的朋友，他们在前面两周呢，其实呢心心情上的转大呢，哦，是蛮大的，所以是说。 他们在调试自己之后呢，在本周呢运势其实是蛮不错的哦。再来，我们来看一下个别生肖在接下来这一周的运势有什么地方要注意的。首先，我们来看一下运势强强棍的属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，下一周的运势呢，老师给你四个字，叫做非你莫属。 因为呢，你的运势其实好运排名呢，在本周是属于第二名哦。好，所以其实呢，你很多事情呢，你你在这一个周，你会发现大家都会扒着你，然后呢，询探你的意见，想要呢得到你的一些呃看法跟想法。所以在这个时候呢，如果呢属老鼠的朋友，你憋了很久，有很多想要讲的、想要发表的，不妨在这个时候就放胆的把它讲出来吧。 好，我们来看一下属牛的朋友。属牛的朋友呢，在接下来这一周必须维持正面积极，因为其实呢，你上一周你会觉得哇一帆风顺，可是到了这一周的时候呢，你会觉得怎么好像事与愿违这样子。所以呢，你这一周呢要做的最需要做的一件事情就是保保持正面的一个态度。那特别要注意的日子呢，是我们隔周的礼拜一跟礼拜四这两天。 好，再来我们来看一下属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在接下来的这一周，老师会提醒你要保持低调，因为呢，小人似乎好像呢一直在周边窜出来，而且呢，老师也会除了呢建议你要保持低调之外呢，也不要太过于去在乎别人对你的想法，因为别人怎么看你的，其实呢，并不是那么的重要，因为他们的观点并不是绝对。 重点是你怎么看待自己的，所以保持低调，保持正面也是很重要的。属老虎的朋友特别提醒你，下个礼拜要注意的日子是礼拜二跟星期天这两天。再来，我们来看一下属兔子的朋友。属兔子的朋友，哇，你们在接下来这一周呢，叫做春风得意。那春风得意的话呢，相对代表是呢，你比较容易会有沾沾自喜的一个状况，所以。 虽然呢，你可能很多事情呢都是很顺心得意的，可是呢，你要注意的就是防周边的争执。什么叫做防周边的争执呢？因为你自己呢没什么状况嘛，可是你周边的人有状况了，可是你却没有去帮忙安抚一下，或者是说帮忙去呃我们讲的圆场一下，那之后可能在隔一周的时候。 这个就会波及到你身上了，就像我们讲的，会扫到台风尾。所以呢，即便呢你在接下来这一周，你你觉得你好像都不关我的事情，但是我还是会建议你要去帮忙打一下圆场，这样子人家才不会觉得你好像都是那种事不关己的态度。那这样子是不太好的，好不好？再来，我们来看一下属龙的朋友，属龙的朋友啊，哎，平淡是福。什么叫平淡是福呢？也就是说，属龙的朋友呢，在接下来这一周，你会觉得。 好像也没有什么事情，呃，烦心的。可是也没什么事情特别的去期许。但是其实呢，平平淡淡、安安稳稳的一天过一天，也是一个不错的状况。好，所以呢，属龙的朋友呢，除了下周四要特别注意一下呢，其他的日子呢都还蛮平稳的喽。再来，我们来看一下属蛇的朋友。属蛇的朋友，下一周我们讲的叫做贵人引入。 这个时候呢，就要注意一下你周边呢有没有这样的一个人呢？比如说他给你新的 idea，或者是说他提供了你新的机会，甚至他给你一些新的想法，一些新的 inspiration，让你觉得哇，好像我有不同的视野，或者是我可以呃做不同的事情。好，所以属蛇的朋友呢，记得呀，就是呢，在这一周呢，不要老是低头看着手机，不要呢老是。 望着眼前的电脑荧幕，要多多呢看一下你周遭的人，因为呢贵人就在你身边，好吗？好，再来我们来看一下属马的朋友，属马的朋友在未来的一周，哇，桃花不断。这个桃花不断呢，如果说你是已婚的，那怎么办？那我们用在我们的业务上面，好不好？啊，不管你是异性缘好，或者是他可能呢可以间接的帮你呢在业绩上呢能够有所提升。 好，但是呢，要记得咯，这个桃花不，同时呢也带了一把刀，在你这一周的运势里面呢，也就是如果今天我们属马的朋友呢，你是有，你你的工作上或者是你的日常上会常常使用到刀或者是机械相关的，那就要特别注意一下血光这个部分喽。好，再来我们来看一下属羊的朋友，属羊的朋友呢，在接下来的这一周呢，要特别特别的去。 留意你的健康，因为呢，长期累积下来的疲劳，它可能不是针对睡眠，它可能是针对精神上的。你可能要找一个出口宣，让自己呢能够呢宣泄一下，这样子呢，你才不会越来越紧绷，然后呢压力忽然呢没有办法承受，好不好？好，属羊的朋友呢也要特别留意一下呢，呃，下周一跟下周日这两天。 老师的建议呢，就是我们可以多走动，然后换一下你的磁场圈。好，主要就是说我们在一个地方滞留久了之后，那我们的太极圈就会在这个地方呢产生的共鸣。那尽可能呢，你可以去一些，比如说公园啊，或者是说人潮多的地方，比如那。但是我们尽量不要去，比如说医院，人也是人潮很多，但是那边都是病气啊，不要去那种地方。 主要是去我们讲的是正面磁场的地方，比如说我们可以去呃音乐厅啊，又或者是去有文创的地方哈，公园的地方。那这些很多正面的磁场，可以呢跟我们的磁场呢去做一下柔和。那这样的话，同时呢也可以代谢掉我们的那个身上呢不好的这个气场。再来，我们来看一下属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在接下来这一周呢，运势平顺。那运势平顺的话，唯唯一呢要注意的是下周三的部分。那老师会提醒你，就是说，如果你有任何要做什么决策的部分呢，也就是思考再思考，然后再下下决定，这样子呢比较不会出错喽。再来，我们来看一下属鸡的朋友。稍早有说，属鸡的朋友呢，他们是在我们本周的我们本周的运势王，所以呢，老师对他。 这一周呢，接下来这一周的评语叫做神清气爽。那唯一要注意的就是，因为你整个觉得哇，我好嗨，非常的开心，你可能会忘神，因为开心到忘神，得意了嘛。好，所以呢，特别属鸡的朋友呢，要注意你在开车的时候，路况不要分心，好吗？好，再来。 我们来看一下属狗的朋友，属狗的朋友的接下来这一周的运势呢是四平八稳的，要注意的天数是我们的星期二。那这个星期二部分呢，就是我们要留意，特别要留意就是跟另外一半或者是呃人际上面的处理。那记得呢，就是不要太过的、太过的让人家觉得就是你都在逞口快，好吗？再来，我们来看一下属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在上一周呢，其实是点点沙加沙挖工，可是呢，他们到了这一个这一周的时候呢，老师建议你要摆脱矛盾的心情。为什么呢？因为呢，属猪的朋友其实，在这一这一周呢，要注意的天数有礼拜五、礼拜六跟礼拜天，总共有三天哦。那代表的是什么？你你非常的需要呢，让自己呢可以暂时不要去想。 眼前的事情，因为你在这一周的时候，你很容易就是想不出，也理不出一个所以然，而且你会不断的去给自己原本决定好的事情投反对票。所以，除非你能够很有自信的呢，摆脱你内心的那个矛盾，或者是你愿意听取别人给你的 second opinion，别的意见，那这样子的话呢，你才能够呢摆脱这样的一个呃比较。 负面的一个想法的一个状态，那同时呢，也会建议就是属猪的朋友呢，要预防呢，在这一周呢是有烂桃花的哦。所以是说，如果呢，小小声的说，如果说你是有在经营不正的不不是那么恰当的感情的状态的话，尽可能呢就是要处理掉了。好，我们再来看一下，隔周呢谁是在感情是十分得意的？ 首先，我们来看一下第三名是我们属羊的朋友。好，再来第二名是谁呢？第二名是属狗的朋友。那在隔周的感情胜利组是我们属马的朋友。好，今天这三个这三个生肖的朋友呢，在隔周的时候呢，在逢到感情的部分呢，老师的建议就是，如果有心仪的对象，你就可以出手了。如果说你有想要，呃。 积极认识的对象，我们也可以在这个时候出手，或者是说你刚好呢，你还是 single，那你也可以安排呢，在这接下来这一周呢，去参加一些联谊的活动，因为呢，毕竟你的运势在感情方面是挺旺的，好吗？来，以上呢是我们针对接下来三月十一号到三月十七号的运势周报分享。 喜欢的朋友，记得帮老师呢，在下方按个订阅。同时呢，也可以给老师呢按个 like，以及记得在上方帮我们按一个铃铛，这样你才可以收到每一周的运势周报哦。谢谢大家的收看。有任何的问题，可以在下方留言给老师，或者是你希望这个影影片呢，可以多提及到哪些事项，也可以在下方给老师一点建议哦。谢谢大家的收看，我们下周准时再见。 拜拜。